tule moto azomela azosala makambo na ye wana ye nakokɔta na karo avia moto te esengo na sengo eza di différent mosusu okomona ameli 1 2 azolongola nde mabibi angindi malongo mabibi me yo na nga okomi na lere ya mabibi te mpo mpa na nga 5000 fre eza mama na abidja kobomba ata mwasi na bana mibale oh, wi nga 5000 mwana koseka lokola na londres tala mwasi basi mingi bayebaka te pourkui nga mobali na ndofutelaka na place eza si porte eza deya kosimbisa moko lokola mitambo soki tozangi bozali awa boye boyede so omoni ngai nafuta lopango ngai moko naza na mbongo kokoka ngai nalingaka toza associe oh. po soki balambi avant tosengi bango moto yango na yina mwasi oyo aswanisaka baninga na quartier soki mwasi azoswanisa bato ebele na quartier odolalisa bana nzala nabeta ba deux jours sana dame nakenda bavoyage moko namela bamai soko otali fo naleka pulupulu sa esof nzambe alakisi gerio yeyo aboni ko kotamba na ngai natambolaka nabungaka te kaka na priere nzambe alakisanga direction lakisanga direction nini balakisa oyo ya nini otala nani ngai nakoeklesi olobi bien ngai nakoeklesi nini eh. na ye moto abali na oyo babali ye nani akobanga mwasi alors soki mwasi moko andimi yangani nini aa na famille bazomona mama naoloba na yo eh. omoni mokili kote bozoloba mabe nde kote malamu eza kote boloba malamu nde kote mabe eza nakotikala jamais kozala arbitre ya vie ya bato bandeko ya sika yango eye bombeshel tv bombe sier tv eza bombe te eh?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 osabona na nzoto ya tan soki soki jean didie so tan junior abala yo te eh? mais likolo na yango lelo soki tosabone na bombechel tv tomonani ya 2022 nzambe nde mawa na ye asali tokumi lelo fokumisa nzambe kobangaka kolala nzala te mm. banga nde olala na ntongo lamuka te wana nde ekomaka mosusu kolala nzala eza conjoncture mm. kokoma lobi eza prophetie eske oyebi soki okomi lobi seke makambo eza nano malamu na na yo mama espoir Koko asili minu akomi na ba 97 ans azo sala prière que Nzambe ko boma ngai te azo tika lela ni nini bongo yo jeune oyebi na opsela eloko moko moke bolingo Nzambe apesa bato soki biso to comprena yango nde mabe na mokili ezalaka te est ce que oyebi ke banyama baleki biso bato na boboto ndimi bien toke malene yo na nga tokweleli ranking ore siko na ndenge toswani so tokutani nzela nzela koswa koswana or biso bato soki mabe eleki mingi toza na basoda oyo batyela biso mpo bakanga or likambo soki ekomi na mpasi ya basoda ekomi deya mabe elukaka moko akota kasho to bamande ebima na peya mavwanga na bamande kosuka wa mais nyamata azwi rankini na moninga soki abeti ye tiare moko atikaka ye pourquoi nyamata abomi moninga eske aza na mandat damena kokange osomona soso abomi soso baye kokange na basoso mhm. obomaki oh, moninga toke kasho omona jamais banyama bakanganaka te bakotaka kasho te ka nde kooleka beti moninga abomi moto akomema esika aza te mais nyama azozala na mawa soki abeti moninga natika mpo soki nabomi ye nakotikala nga moko nakovivre nde ndenge nini mais moto aza na susi ke tokufa nga natikala mpo baninga bake bakende nazwa nga moko nalia baninga bake bakelela mais tala naoloba no makambo oyo yokanga bien okay. avant osala makambo mosusu vanda mpenza calme yoka tolia pete okocomprendre piste place eza koya mokili biyaya te lokola moto alandaki komba sa mbongo natesoso comprendre voilà. la tundra oui, omoni congo eya na makambo mosusu omona yango pamba me nde ebombi succès ya kobonga Ma, très bien mpo napesa exemple moke eh. pourkui bino basi bokendaka wenze bosombaka nyonso bobosanaka mungwa or mungwa soki ezangi ata olambi ndenge nini gumu ebima okosepela osenga mungwa mpo bakamarade moke na mbongo oke wenze na mbongo ebe ebele oyo akosenge mungwa ntango biloko ekobela okomi kondana kotyela lipeka mpo apesaki yo mungwa akoti na damasi pa pamba yokanga bien mokili po emata eza population na afrique bapesa population mokongo balingaka bango ya kotyola soki ekomi na lero bana bango baoto besoin baye kokosa bino epuis bacongolais ata alie te aza na nzala soki okoseka na 1000 franc akokumisa yo mba Mbangu andimi libumu etonda, aloba bilobaloba, makelela supe pembeni. Problème na ngai eza boye, difficulté ya Congo soki ozozela babongisela yo yo okokufa ka mobola yokanga bien oko neti nga nakondima na mobola mais na ndimi te naza mokeleli okay. mobola mpo nabonga te lokola bango voilà. naza mokeleli te mpo na motoki na ngai na bitambola tambola nazwaka fufu epesaka mwasi kimia na, ba, na bana okay. ata nasepelisi bato nyonso tu te babokilo so baya kotala ngai te mobala solo azali a awa me nasalata kanga lupangu te me bakendaka na ese esengo fo koka ebi te so ozo comprendre eloko ya liboso kolingaka te obetelaka bato masolo ya mpasi mingi ah okobima sija ya litio hmm. bato ozobetela bape na bapasi ya bango babeta te yo mpe bomba ya mibale bafamille toya tosenga te kokola na ngai eza nzambe kotalaka place olalaka te na ndenge ozolata talaka makambo ebatami olobi soko shaki tongo soko olamuki seke nzambe abombi makambo asi ya sika ah koafronte vie eza boye yokanga longola bibangabanga mona motu nyonso azekela mwanza ya nzambe pesa mutu respect selo categorie ya vie ndenge epesameli ye soki oye president nakopesa categorie teke chef de l'etat azo gere pe peuple landanga bien bukumense frère kingani chaque respect mais nakotikala kobanga te mpo ekelamo eza biso tokota bikelamo ya nzambe nakobanga nde moto apesi nga pema mais na kisasa baboya kokumisa moto azopesa bango pema chaque ntongo Soki okabele kaka ma bouteille ya masanga, soki oleki ata esali un mois, mopao, mopao, mopao. Nayebisi yo, biloko ya boye ntango Nzambe azotala okozanga mapamboli. Koma moto ya mokili bokomisi ye moko, eh, bokomisi ye na lokumu koleka kolo yo. Nga ata nasambelaka te, mais soki namoki na ntongo te, Nzambe aza bien mpo abombi nga. Moto ya mokili aza kaka moto. Koma mpo akabelaki yo 10 dollars, 5 dollars, to amelisaki bino masanga, okomi opesa publicité na ye koleka moto apesa yo pema na vie fo tunaka oyo azwa asala nini ngai te soki kote na niti na nga biso bato ya kotanga toya nango te nakoluka bato batanga te mpo kotanga nde epesi ye bome bomengo nakoluka nani oyo atanga te abonga nalanda ata ndenge na na ye nato esi ozo comprendre en plus soki oza mobola longwa na bacalcule makama minene ebele bacongolais bayebi te mobola lokola nga azwi copi 30 dollar moninga 30 dollar bapesaka ye na ntongo kee nango classe mosusu 30 dollar batinde somba ata basete baboyi retour ezo me yo nanga 30 dollar eza mbongo ya budget Bidja ata ndollar ozui yoka yo pe oro yeba nako beta cope nini cando nini natikala na nini po esala nini te lokola lelo samedi nakende o prouve batu ya quartier ke ngai nazalaka momeli ya bandaka kala oke tia masoko na kiti ya bar ere omelaka mas otiaka masoko na kiti ya bar ozo langa ba betelo banze bayemba eske pe ezaka mabe landa nga bien tango okoma piaka baye na tongo okomi piaka okiti matama lokola pine esili mopepe okomisi peye ne Ennemi. Yango nde emesaki yo bisengo na butu ekomisi yo zoba na to na tongo. Ah mboka oyo eh, ah mboka oyo eh. Okokimela wapi? Naoloba no makambo ya mike. Omatela velo ezanga chaîne ata opedale mwayo kende. Ngai naopesa siko kura technique ya babiso oyo. Tule moto azomela azosala makambo na ye wana ye. Nakokɔta na karo avia moto te esengo na sengo eza di different. Mosusu okomona ameli 1 2 azolongola nde mabibi. Angindi malongo ya mabibi. Mais yo na nga okomi na l'ère ya mabibi te po pa na nga 5000 francs eza maman na Abidjan kobomba ata mwasi na bana mibale. Oh ya solo. Oui. Pasta. Nga 5000 mwana koseka lokola na Londres. Na ndeni. Tala. Na ndenge nini? Eh. Nga 5000 napesa cours nango. 5000. Mm. Eh. panza pasa kutu 3500 te nake 5000 boye mpo na nini lokola 2 jours omoni 5000 nakoyebisa yo mama na mbongo nakosala nde nini nabomi bana tour ya ntongo ati lokola tokodefa mapa tokofuta lobi na pokwa nakoti bango na maka nakozwa sikoyo soki tozalaka 4 nazwa 4 mapa te naboyi wisebe papa on dirait trahison nakozwa kaka deux mapa mpo na bana okateli kateli bango moko de personne moko de personne ozwi mai ya tia sinda pa maakuku eh. ozwi sukala sans fret oyo etikalaki na nsima te kota bafurmi kobanga te napesa babidje furmi ebomaka te kutu ngai naliango mokomi tino nabaka kisa banyama libumu balekaki ebele kolongana notikana na te soso comprendre eh. tiela bango mai sukala sans fo bale bango Po bana soki bazwi ata mikokoli ya mapa bako kipe su yo te. Bako koma ko swana ba jeux na bango. Yo sikoyo banda otala, tala kaka l'heure. 11h30, 12h avec 4500. Kende wenze. Somba chakula ingwa. Eza nini yango? Mopiko moko ya pondu na de sakombi ya loso na verre. Ete soso comprendre. Voilà. Yango nalobaka chaque fois mwasi na ngai soki na mbongo malonga te. tala mwasi basi mingi bayebaka te pourkui nga mobali na ndika kofutelaka na place oyo eza si porte eza deya kosimbisa bango lokola mitambo soki tozangi bozali awa boye boyede so omoni ngai nafuta lopango ngai moko naza na mbongo kokoka ngai nalingaka toza associe oh. mpo soki balambi avant tosengi bango moto yango na yina mwasi aswanisaka baninga na quartier soki mwasi azoswanisa bato ebele na quartier odolalisa bana nzala nalakisa mwasi na nga soko omoni porte wana balambaka mingi simbaka mingi motonga kende ofunika moninga su suki ya solo soko bandi ofundika na suka monaka mama koko eye mpe tinda sa sani estce nga mobali nabiki te apartir na yo nga mpe nakoti na pro na provision nayebi te so ozo comprendre eh. tala naoyebisa yo kovivre ya kisasa ngangaka na soni kote kokola te sekani ngai na bilamba na mbongo me kote kokola nayokela yango soni te mpo soki nalie te nalali nzala nabeli hmm. nayebi te so comprendre nga hmm. nga kolia noka yango soni te ata batourne filme ese kote kolia ezaka filme ezaka ya so Ya solo. Sakana. Realite. Yoka nga bien. Eloko ebomi bato ya Kisasa. Naozongela. La tundra. Oyo akoyoka nga Nzambe apambola. Kowelelaka vie na mutu te. luka oyo okokoka sala batyola baseka tikela bango lelo na lobi lobi okuna bakobeta maboko bato omoni batye bisengo na balabala tozokanisa bapatro te bavayuka lokola babiso tanto mpe azaka lokola ngai toyebi kokoma bakombo na biso te otanga otanga te yango ekopekisa yo te soki oza courage ozwa ah bandako oyo etondi na balabala bango tu basisa nciki te eloko ozobanga yo obange bale na misu nzoka oyebi nange soki osingi okokatisa kobanga baninga mpo balati varesi te na makolo bayebi bale te yebi te soki ozo comprendre hmm, kozala na kalkile akobonga na vie etalaka triko na lipapa te kati nde bombi makambo mala ya malamu nakola na etoko omoninga mino epola me maloba nabimisaka ya kilo soki oyoka nga mobali ya malonga ata apesi mwasi mbongo malonga te maloba dialogue ayebisaka mwasi ata balaka na etoko masolo mobali soki oleki kitoko mwasi amonaka kikuku lokola chateau soki olobelaka mwasi maloba kitoko ata bole pondo ya pamba azokanisa okoa maba mabaku obetelaka mwasi masolo vi mingi omonaka matama ezovimba salia mama longwa libala mobali apiaka ye mama nalingi awa affection boye nakozwela wa maloba mobali eleki novelas nayebi te soki ozoyoka oyo naloba no bapiste so epi soki mobali ozangi mbongo kogangelaka mwasi mingi te bafote ya ndako ekobima mi mingi soki ogangelaki mwasi te na soki abimisa mbongo soki aboyi bamba na mesa ntango kokenda tikala overifie soki boliaka 6000 boswanaki tika 9000 atika ata na 2000 asike mpo alobi mi ntango akotanga nga moni ekoki ntango kozonga kande koya batio ekomi ya muke oza mobali malamu otiki bidje ebe nazopesa bashema tala tala Omoni kisasa mabala ti ezo kufa nazo seka bayebi eloko te. Libala na ko vivre na bana eza harmonie. Voilà. Ndako ya bana ebele kosaka tia miliki te po balingi ba pesa lokumu mais bazo lia mabe. Mm. Ndako ya bana ebele poto poto masangu. Bon. Yebisaka mwasi nixa fo masangu. OK. Ata alambi fufu atikaka sakombi moko po na poto poto na to Na tongo. Potopoto ekoki bana batangi basengela yango lipa mwana to kose na mokokoli ya lipa potopoto ebele akoto akotondo mwana kaka na zelo ani animbi oyo na peso ba piste clé na oloba no stratégie ndako ndako nzala mingi batekaka nyonso batekaka TV te tikela bana batalaka TV po balekisa lere na nzala opekisi bana TV baleli nzala ata lere ya match kende otelema na babala tiaka motu lokola nyoko abungi tika te mpe bana basakana ah naoloba no baverité ya vie omoni conjoncture mibali mingi baza na basi azakoka mbongo mayebi kolobela mwasi te oyepi kobunga mobali malu mabe te soki aza piaka bozalaka malamu soki azwi mbongo maloba esha kokatelo mangala maka botemi na balabala na miso ba voisine ya oyo bayebi nga te mibali ya bazoba eh. bokutani na quartier sika mwasi nde atikalaka yo obimaka mingi yo otelemi mwasi abengi abi yaka nanu mpo ozoswa na bafille moko makambo ezanga ntina apesi bafille yango va valeur omona a ah, nazoya eloko osali yene yo omoni yango pete otiki mwasi na danger ntango yo kozala tata mwasi aleki mobali nokuta amaka amakaka ye omonaka mwasi na quartier bahabitude bandi koja oyo pecho bana tokomi na quartier azolinga suku aosentire ngai tokomi na langage mabe amoni olingi ye te soki basi balingaka mibali mpo na mbongo nde basi oyo bakenda mabala bata mbongo nde bakima te koma mwasi ake na mibalo mobali aza moto ya mbongo me akimi amoni kimia te mobala mobola lokola babiso maloba malamu Po tuna nga loba nini? Mobali mwasi ya zoba abatelaka mboka mobali asimbisaka ye te mama na budgetaire te nazoloba lelo mabalo tala bokofisi bako namonaka basi na porte eglise seigneur na nga sala libala na nga ezopanzana wande kpankpankpankpa oyebi te ke mobali mobali abetaka nde masolo ata ya lokuta okobunga te moderne azopesa yo 10 dollar na 20 na 20 dollar ozo tala etokeli na ngai teke moto awutaki kozwa kopo akende makolo osimisi mwasi mwa 50 dola fotala mama etindaka ya joya kozwa kaka 10 dolar yango wo mbongo na pesi ekomi nde ya, ya, ya, ya famille yoka ngai moko kutu natyo alliance te fo yoka oyebi ke fo tokotise kaka na libala baya nani e eh? hmm. ngano nabali yo te ozopesa nga topesa me bino Nalobi ya nakokima yo ata tobota bana 6. Naloba no clair. Eh basi eh mama. Ozomona te fufela alaka na ndaku te. Mama naloba no clair. Bomba mobali. 2022 mais mobali bija kolangwaka masanga dose koboya baninga te soki ozalaka bisomba somba keba nakomi na mwasi na bana Heure nazo sepela, heure toluka mbongo ndipo penga valeur. Tango nakokwea bato bakotyola nga bi bino. Talaka melaka masanga na baninga kwela likambo moko ya mwana ekomi briske ya malade soki oza na mbongo toyesa baninga ke naoluka kaka 30 dola na bakisa ata baza nango bakopesa mepemba banini abetaka tolo kaka na komela mazanga mbo Osambwisi vino mobimba nayebisa yo zala pauvre tika na dignite betaka ba cope ba wolola mais lalaka na mbongo okozala na sante na libanda wana omona otina te nalalaka na kikuku 10000 francs botindaka mapa nga so natai na tongo ezopia nga sante na vie soki olingi ozala mobala malonga controlaka ndako lokola chretien zanga nyonso kozanga fufu te zanga nyonso mwana fasi antaka ke papa abonga te me kolia na ngai eza alaise mwana wana andokima klasi te mwana soki azotanga ndobeta tolo andosantike na na papa solo obeti kopo ozongi biscuit ya 100 franc ntango azoki mpe baninga azosaka na bimi depute bikoko baninga ya quartier mababeta ye eh? kokata ye bitwi te atindikaki yo na match yobi bato tu bakomi var kokengela mwana na yo katelaka aye kopi aye te mwana mwana soki papa biso aye na kopesa ye te eh, kopi aye te kutu ngai ataki atindikaki yo omoi nde mwana akomi intusha na ye en tout cas okomprene nga latunda naoteya yo sagesse ya vie okobana nga très bien meme yo mwana mwasi mobali akokomisa oyo na valeur me mobali asaka mosala ezanga ntina okoyeba biso oyo nakozala mobali moko ata natindikaka pusu me na quartier navandi basi ya mibali ya cravate bando banga mwasi ya moto ya pusu mpo na kei oyebi nakokomisa na valeur na quartier koleka mibali ya badepute soki mobali alingi yo pa pa pa cop nayoka nga bija ndako soki boliaka na wimi dimi po nga alekaka dimi nga soki napesa mboka wenze dimi loba toya sisia oui soki toya 3 7000 loba so mpe 7500 mpo amela mpe mai na nzela abisa okali mpo nga mwana yebi wenze wenze ata echange ebungi na motu te na technicien nayebi tule Nayebi cote nini batekaka ya bien range nini range nini nga kotaka bikota kota te ngai yebaka keno oyo lere na biso yango oyo 17h27 balere na biso ere oyo bato batekaki na mesa balonge baketeka sikoyo na bitu na bitula bawenze ebimaka ti na prince nayaka nde wana bonis elali wana ngakendaka na barange te bokotisa ngai na conflit nayebi te soki ozokomba naoyebisa yo meme yo mwasi soki oza na mbongo ya moke kosombaka fufu na wenze te kende kosomba kote bakamio balukaka na nsima euti bandundu okuta bikedi oyo bakombaka na bamasango esangana lokola bonus osombi bikedi mai oke nix esangana na masango lokola basala mélange omiteke babomi yo mbongo ekolo ya masango bakoti yo na avantage olingi olia ndenge nini angaye ah, eh, bato bazolela na kongo esika etala omoni mboka oyo bato so bazokufa bamilingi te eza satana na nzambe te naoyebisa yo ngai na technicien mwasi na ngai nasi nayebisa ye mwasi akamwaka tofutelaka pembe na boulangerie tofutelaka kote mingi basaka bilanga ayebaka ba signe nango te nayebisi ye kofutela eza ba piège dangereux pemei deja ya, ya, ya boulangere eza avantage mpo mokolo ekoyinda mapa futi yo oyebi ya mili fo tokoza ata 8 pain ube 9 pain avantage te tiaka likolo ya mesa bana bakotuna su mama fufu oyo amoni mpokoli akati mokokoli sela moko ya sukali moko ya 100 franc soki oza na budget somba sukali ya 5 sa tiango na bokali Tiaka lutu likolo. Oyo ayoki posa afongola tiaka delta atie main aloba zili pana ya zani atie kirdan. Na opesa ba jeu de jeu de yoka nga na opesa transmission. Na vie tika minene kokufa vent. Peye zokende na pasi kozaka te mbongo moke lambela bango soso. Bana so batikali na gwa soso na kisasa manka moko oza piaka bokolia wapi? Elokeki soni to memi bana pa ndeko mo batie biloko tokokolia te. nalinga eloko te mwana na nga fo banda na pondo ya mai mai mwana na nga fo potopoto ata batya mungwa oboya te elakisi ke pezo ke na maka fo koka mwana na nga fali atya kula imbwa mpe afeka peti papete kitoko mwana ye ataki angola koya na diama mwana courageux Yo yo keba na mwana soki ali asanji pwaa o perte pamba zalaka wana soki okufa okufi soki ozala zala do longola kaka na compte ba ke ube cede en Europe cede en Europe yo awa na oyebisa yo keba na mwasi ya ba caprice omema ovi ya mbangu mbangu mwasi fo atosaka ndenge boza oye na 5 min kobeta lisolo mpa bana te soki obetelaka bana masolo ke papa azalaka piaka piaka baoyo ya basi bakozala bazema ezanga miba Mibali nao bano verite mama aza kwa garde corps mobali na ndako fo kufaka papa lokwa masasi eso aye te wana pa bana vrai mwasi alinga kobimisa mabe ya mobali liboso ya bana te naoloba no makambo ya mike tala oyebi kuro bowela batya bino baalliance naoloba na bino makambo oyo ata na eglise bakoteyo te kaka shasi akoshase nani Satan banda aya ti loba shashaka ya kenda wapi aolakisa yo position mwana mobali periode toza soki obala te ekenge longola makambo na makambo ya mikolo nga chaque samedi na dimanche na meli ata dete nalalaka te tikela bato bazomona mbongo yo sa lokola oboyi yo mokozwa ngolo Lobi. Kotisa yo nyongo lokola odefisi yo na nyongo. Pimela yo makambo ya lokumu bima lokola likokoto. Voilà. 10 dollars ekenge. Voilà. Bandika baloba eh yo penda bololo. Ozaka boye te obeba na beba te. Natali fille na nga soki eyindi moto akoyede nga te. Lokola makila na ma eza nalukela nga nga na bomba polo be pesa nga raison tango na kole na kolemba. Bateya bino ndenge nini? Ndeko naokamata kisasa. Kozanga na nga so na koti yango Nzambe seke na motema mabe. Po Kokomisa oyo Nzambe akomisi nga lelo eza mawa na ye. Nabeta ba deux jours sana dame. Nakenda ba voyage moko namela ba mayi soki otali faut naleka pulupulu. Sain et sauf. Nzambe alakisi guerie oyeyo. Aboni ko. Kotambola na nga natambolaka nabungaka te kaka na prière. Nzambe lakisa nga direction. Lakisa nga direction. Direction nini balakisa oyo? Ya nini? Otala nani? Pasta na pe na motuna. Tuna nga. Voilà, toza na frère na biso oyo biso toyebi na ba réseaux sociaux Macky Samuel oyo awuti kobala 5e mariage na ye mais avant 5e mari 5e femme nazwa akufela basi 4 mais problème eza nini bato balobi ke aza na droit ya kose remarie te mpo deja akufela basi 4 bamosusu bazoloba basi resisa ke omona na bacommentaire balobi basouhaite félicitation moto aposte libala nde bazosouhaite bango ba mes condoléance yango biso tolingi oyo éclairce biso moto akufela basi nayebi ngai nakoeklesi olobi bien ngai nakoeklesi nini eh. na ye moto abali hmm. na oyo babali ye nani akobanga alors soki mwasi ye moko andimi yanga ni nini eh. ana famille bazomona mama naoloba na yo eh. hmm. omoni mokili kote bozoloba mabe nde kote malamu eza kote boloba malamu nde kote mabe eza Nakotikala jamais kozala arbitre ya vie ya batu mais nakolobaka makambo oyo ke mutu to azonga na nzela yoka est ce que oyebi ke mutu mosusu batu bakimi ye balobi soki akabeli yo mbongo okufi mais mosusu baoluka ye bakende mpo bapesa ba bango mokili ekoka te yango nalobisi yo yoka nga awa ngai nateyaka naolongola bato na vie ya kopesa ye moko faute naolongola bato na vie ya komonaka soki moto akabele te akufi libela nde makambo ngai nalobaka naolongola na vie ya mwana mwasi azomona soki abali te nde atuli te Okoki mpe kobala mobali ya piaker mais oteyi mobali na comportement na yo a change azwi mpe direction na makambo esimbi. Na mona mwasi asalaka te mobali asalaka mais conseil na mwasi azo pesa mobali mobali afungwami mais soki otali mwasi atanga te mobali atanga mais conseil ya mwasi epusi mobali akende libo liboso. Soki omoni mobali azo boya conseil ya mwasi to asimbisaka mwasi mbongo mwasi aliaka yango amoni epamba. Yoka nga bien naloba no clair. Bolingo ezalaka combinaison mwasi soki oboyi conseil na ye omata okita. lelo lobi te bokomatela velo ezanga chaine ata bana baye 10 rond point tika mpe kokosaka mwasi boza na ye soki opesi mokongo yo oyebi tapage kuna ebele epa mwasi kaka baplainte lokola otimbeli ke mwasi asenga nga mbongo te ata ozwi 100 000 5 000 8 000 faux mobali vrai mobali fo osepesaka mwasi ata obetaka neti biso oyo omwana nga ata mosusu 3 jours ba 1000 francs 2000 5000 komo ozopesa mwasi ba 4000 azoboma nzoto alamba bomba secret me mokolo ozwi 100000 okopesa 20000 obombi 80 mpo kende osepela kote mosusu ntango ozalaka piaka bato wana bapiako na nani congolais akozwa bato ayebi te akemesa bango masanga me na ndako bana baza na bampane mapapa bakaye banini nyongo ya ndako etikala mokie mpo pesa koswana kote efandisi yo moko nzoto me mpo na kosepela libanda bamoni babetela maboko osala likambo champion congolais apali kama peza satan na oteya bino vrai nga vana te alleluia mitala nga na koteya alleluia te pasi ya vie tozomona biso nyonso ezoteya yo te yo omoni soki omoni kote na odi dollar ezobima eza mawa nzambe oyo baza na se ya mpasi na ofasa baza tala ebele nayebi fille moko na mwana na mokongo azowuta kingasani makolo mpo mobala kosa ye mbongo pe azua po ba camarade na ye ba pesa soki 8000 akenda kosomba bitaba atia na mutu na mwana basundola makolo makolo koteka bitabe soki etuli ti zando azongaka makolo okay. beta cop ya boye na mwana mwasi 1 mois 6 mois est ce que yo soki ozokende na facilité ozwi 10 dollar 15 dollar nzambe amabe tala komona nzambe koko na yo te ya naloba no verité nzambe ateyaka biso na pasi soki oleki na pasi ozwi mayele te zero Kama koyeba ndenge oza. Nga pe nalinga kokonte na bato te. Ya na nga azaka na poto. Oyo mm. oh, tata mwasi na biso azaka na mbongo. Oyo ya mbinza kutu soki asali nga na kozala. Na boya ba discussion oyo wana ba goyi goyi. Voilà. Et puis, erreur mosusu. La tundra, na bali yo. Mm. Toza na ndako. Yoka ndako yango ya nani? Ya biso. Kote nga na kola, kote na ye na yo. Mm. Un, sani nga aza kolela fufu yo po koti na ka na kati. De deux, Maman abota yo akolisa yo ata truc lipapa opesa ye te maman pe akomaki bo aza mwasi ya mwana na nga tikaka poto toluka koko aya tomo tomona akoma kotiela bino na fu na fufu ndeko na bino mosusu akenda poto atindi di 20 dola to 50 mpo na mama yoka yo sikoyo oyesa sikoyo baninga no mare na biso achore oyebike kamare kamar mare atyanga ata 10 dola na na mwasi mais rien adameka ye moko yoka baninga nango atindi mbongo yango kasi grand te yoka sikoyo yoka, yoka pe yoka bamasa mai na bino pe afoa eske okozwa mababe na vie toke malembe tala nateyaka malembe yoka mama akolisi yo tina aja ba 24 ans oremboursa ye rien lokola ngai oyo triko ya pamba opesa te lipapa okenda yango eglise kute mama na koma okende eglise na lipapa ekata na bakanisa koa neti aza mama moko veve nzoka kolisa bana soki ozwi mbongo na bar soki okomi mpiaka mama ye fufu eza te na pasi ya mbongo ya moke atekaka azokende otyelo fufu ya kokongola na nzungu mpo olya mwana na ye soki ozwi okimaka ye mbongo ye bapesi ye na oyo arekonete ata mwa moke ye asomba ata lipapa te elamba okoti na kati libala kisasa na mwasi na yo bokobota mwana malonga na oloma bino verite oyo eza toli ya pete base ngai nakoti aleluya te To tie ba papa ebele na ba maman mal à l'aise. Ko kolisa mutu bota omona makambu. Oya yo moko te. Soki 9 wa 7 bana ba tata mwasi baya. Mais maman na papa boulot ezanga tina. Basala tout bokola. Oro reconnaitre ata ke te nao defa ba parents na nga mais munoko. Ndeko nao loba na bino makambu oyo bokondima nga te. Tala vie po esimba. Yaka prière te. malamu mosusu okotambwa na okaka ya bosembo na boye epoti fruit mama na na quartier mama na témoignage kaka te oh mama penza père moko oyebi ete azaka naje ba père ah, teo père na quartier petit moko boye mama moko boye nao bana makama mike ata 500 futa tike ah boye elamusaka ba vie eleki moto ake église apriye sa akaba ao teo makambo oyo okokanga lelo te olingi nzambe asala nzambe azalaka na biso awa ah koma kopriye nzambe mingi omoni te bela dime okende eglise moto aza na nzala bina kokufa ekopianga te kotyanga ta maleba alungwa ah, tata jean tata jean mama naoloba no verite yo opimeli moto aleli nzala na nko moke epesa ebele epa oyo amonanaka te soit oui opesi nzambe est ce que na logique osali bien boteya ko boteyi okaboli motu mpo akomi na mbongo hmm. famille ne bato bakola milimo mabe mama na alokai na bobebe te alokai na ntango akoli te ntango akomi na mbongo nde kindoki ebimi oprive bango mpo pienyo nyoso ba eglise ya lelo yamoni nga po teya nga po teya nga fo zala bandeko ya sika yango eye bombeshel tv bombeshel tv eza bombe te eh? so omeli bombe boye bato bakokita boye na biso tomatisa bato yango totie bombe echel bombe echel tv tv na yo TV na nga, TV na biso. Ba s'abonner kaka. Ba s'abonner kaka. Mwana mama, omoni ma copine do s'abonner na nzoto Tan Georges. Abala o te. O s'abonner na nzoto Tan soki soki Jean Didier to Tan Junior. Abala o te. Mais likolo na ngo lelo siko to s'abonner na Bombeshell TV. Ye, nini ye Bombeshell TV na Bombeshell TV. Odingo tala ba kaki, odingo tala ba théâtre, odingo tala ba émission, kutala ngo page mosusu te.